අයිබෝන් සුබදෑසනක් දවසේ ප්‍රථම ප්‍රෘති විකාශයයි ඔබ එතගෙනෙන්නේ සියතු දෑසන ප්‍රති සමගින් මම උදේශවා නිටම ගෙදර ප්‍රථමයෙන් සිරස්ථල. ඉන්දන මිල පහලට ඔක්ටෙන් අනු දෙක හැටකින් අනු පහයකසිය තිස් පහකින් ඔටෝඩීසල් අසුවකින් පහත දමයි. පරණ විදිහට යනවද අලුත් විදිහට යනවද තීරණය කරන්න ජනපති කියයි. Thank you. ප්‍රථමය නවධානය දේශීය පුවත් වෙත. ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ගණන් පහත දමා තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 60කින් සහ ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 135කින් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහළ ගියා. ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 80කින් සහ සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිලද රුපියල් 45කින් පහත දමා තිබෙනවා. භූමිතෙල් මිල අඩු වී ඇත්තේ රුපියල් 10කින්. අප්‍රේල් මාසේ සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තිබුණු මිල සංශෝධනය. පෙට්‍රල් 92 ලීටරයක් රුපියල් 60කින් අඩු කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 400කට පවතින පෙට්‍රල් 92 ලීටරයක් රුපියල් 340කට අලෙවි කිරීම සඳහා අද රාත්‍රී මධ්‍යම රාත්‍රී 12 ඉඳලා සිද්ධ වෙනවා. ලංකා ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 80කින් අඩු කිරීමට අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. මේ වන විට රුපියල් 405ක පවතින ලීටරය රුපියල් 325ක් දක්වා අඩු වෙනවා අද මධ්‍යම රාත්‍රී ඉඳලා. පෙට්‍රල් 95 ලීටරයක් රුපියල් 135කින් අඩු කරන්න අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 500 තුන්සිය දහයකට තියෙන පෙට්‍රල් අනූ පහ ලීටරය රුපියල් තුන්සිය හැත්ත පහ දක්වා අඩුවෙනවා එවගේම සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් හතලිස් පහකින් අඩු කරන්න අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා ඒ අනුව රුපියල් පන්සිය දහයට පවතින සුපර් ඩීසල් ලීටරේ රුපියල් හාරසිය හැට පහ දක්වා අඩු වෙනවා. භූමි තෙල් රුපියල් 10කින් අඩු කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 305කට තියෙන භූමි තෙල් ලීටරයක් රුපියල් 295 දක්වා පහත හෙලන්න අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. මේ ඊළඟ මිල සංශෝධනය සිදු වෙන්නේ මැයි මාසයේ පළවෙනි සතියේ. ඒ නිසා අපි ජනතාවන් ඉල්ලනවා පොහොලින් වල දැන් රැඳිලා ඉන්න එපා. මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසුව නව මිල ගණන් යටතේ ඒ ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියන එක අපි ඉල්ලනවා. කොහොමුණත් මේ ඉන්ධන මිලගණන් අඩු කිරීම් සම්බන්ධයෙන් රටේ ජනතාව දක්වන්නේ මෙවැනි අදහසක්. හැටකින් අඩුවීම කියන එක ප්‍රමාණවත් නැහැ. නමුත් ඉතින් මේ වෙලාවේ හැටියට හැටකින් අඩුවීම ගැන යම්කිසි මට්ටමකට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලීටරයක් රුපියල් 100කින් වගේ අඩුවේ කියලා තමයි මිනිස්සුන්ගේ බලාපොරොත්තුවත් තිබ්බේ. අඩු නැහැ කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට විතරයි වගේ නේද? අපිට නම් දැයිලා නැහැ. කියන්න දෙයක් නැහැ. තිබ්බ ගානට වඩා නම් ඉතින් අවුලක් නැහැ. අඩු වෙච්ච එක හොඳයි. මදි. තව අඩුවෙන් ඕන මිට මනුස ජීවතන අමාරුවෙන් අපිත මිට බරපොත්තුවේ අඩුවෙලා අඩුවනේ නැහැ ඉතින් ඒ තරමටම තිබිච්ච විදිහට වැඩි ගොඩක් හොඳයිනේ තෙල් සංසාවෙත් හයදස් ගානක් ඉන්නවනේ ඒගොල්ලන්ගේ පඩි ගෙවන්නත් එපයිනේ. ඉතින් අපේ බදු වලින් ඒගොල්ලන්ගේ පඩි ගෙවන්නේ. එහෙමනම් ඉතින් අනිත් රටවල් වල වගේ ඒවා පෞද්ගලිකකරණය කරලා එතකොට ගාන අඩු කරන්න පුළුවන්. මේ ගානෙන් අඩු වෙච්ච එක හොඳයි. ඊට අඩු වෙන්න ඕනේ. කලින් තිබ්බ ගාන අඩු වෙ කියලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අඩු වෙලා තිබ්බ එකක් වැඩි කරලා ආය අඩු කරලා තියෙන ඉතින් ඒක දැනෙන්නේ අපිට. අපි මුලදී ගණන 170ට වගේ තිබ්බේ. දැන් ඉතින් 360යි කියන්නේ ඉතින්. රුපියල් 60ක් කියන්නේ අපිට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. ඔය තෙල් මිල රුපියල් 100 ගණන් 200 ගණන්කට තිබ්බේකනේ. ඕක 60කට අඩු කරලා ඉතින් මිනිස්සු ලවටලා වැඩක් නැහැ ඉතින්. ඉතින් වැඩි වෙච්ච ගණන් වලට නම් 60 කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැනනෝනේ. හැටනම් මදි ඒම හරි පොඩිගානකට අඩු වෙච්චකන ගොඩක් වටිනවා ඊට ඉස්සලම රුපියල එකසිය පණයන් දීලා එක පාට මෙච්චර ගානක් වැඩි වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඕකෙන් රුපියල 8ක් කියන්නේ ඒක එච්චර මේ කන්නේ ඉස්සරහට තව අඩු වෙනවනම් හොඳයි මේ යන විදියට දැනෙන්නේ නැහැ හරියට නේ මිනිස්සුන්ට තාම තිබ්බ ගානත් එක දැනෙනවා අඩුයි අමාන්නෙන් රුපියල් 300කටත් අඩු වෙන්න ඕන යන විදියට. ඔයගල කතා කරලා වැඩකුත් නැහැ අප්පා. වැඩි වෙච්ච තරම හැටියට මදි ඉතින්. 1000ක් වැඩි වෙලා 100ක් අඩුල වැඩක් නැහැ නේ අපිට. ගොඩ රොපු ගාණකින් වැඩි වෙනවා. අඩු වෙන්නේ පොඩි ගාණක්. 60ක් කියන ගාන තේරෙන්නේ නැහැ මෙරට ආර්ථිකය මෙතරම් කඩාවැටීමට හේතු වූ තවත් කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාට්ලි චම්පික රණවක අනාවරණයක් සිදු කළා. දෙදහස් දහනවය එවකට සිටි ජනාධිපති අගමැති සහ මුදල් ඇමතිට නිසි අධ්‍යාපනයක් නොමැතිවීම මේ අතරින් මූලික වූ බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. මහබැංකු ස්වාධීනත්වය ගැනත් කතා කරනකොට අපිට අත්වෙච්ච ඉරණම විශේෂයෙන්ම 2022 වර්ෂයේ බලනකොට මම හිතන හැටියට දේශපාලකීන්ට වඩා බරපතල විදිහට නිලධාරීන් මේ අර්බුදයට මේ අපරාධයට වගකිව යුතු වෙනවා. 2019 රටේ ජනාධිපති අගමැති මුදල් ඇමති කියන මේ තුන් දෙනාටම විධිමත් අධ්‍යාපනයක් තිබුණ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අපහාසයට කියනවා නෙවෙයි. ඒ නිසා ජනාධිපති ලේකම් තමයි සියලුම ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගත්තේ විශේෂයෙන්ම මහ බැංකුවේ අධිපති සහ බණ්ඩාගාර ලේකම්. එතකොට මේ තුන් දෙනා තමයි රට මෙහෙව්වේ මේ තුන්දෙනා ගත්ත යම් යම් පියවරවල ප්‍රතිඵල තමයි අද 55 ලක්ෂයක් පවුල් වලට බලපාලා තියෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල 2020 මාර්තු 7 වෙනිදා ලිපියක් මගින් මහ බැංකුවට දැනුම් දුන්නා ජනාධිපති ලේකම්ට දැනුම් දුන්නා. එය නොතකා හැරියා විතරක් නෙවෙයි IMF නැතුව අපිට පුළුවන් කියලා වගාඩම්බරපර ප්‍රකාශ අපිට ඇහෙන්න පටන් ගත්ත ආණ්ඩුව පැත්තේ. ඒ නිසා ඒ අනතුරු ඇඟවීම නොතකා හැරීම නිදහසෙන් පස්සේ මේ රටේ නිලධාරීන් කරන ලද භයානකම අපරාධය. පිබි ජයසුන්දර මහත්මයගේ ප්‍රධාන වග උත්තර. පූජිත ජයසුන්දරට පාස්කු ප්‍රහාරයේ අනතුරු ඇඟවීම ඇවිල්ල ක්‍රියාකිරීම නැවැත්ව කියලා පොලිස්පතිට නඩු පවරනවන ජයසුන්දරට ඒ වගේ නඩු කෝටියක් පවරන්න ඕනේ අර තමන්ගේ නූගත් ජනාධිපතිව මෙහෙවීම පිළිබඳව. ඒ වගේම ව්‍යාපාරික අනුචරයෙන් කීප දෙනෙක් සැනසවීම සඳහා. දෙදස් දානමේ දෙසැම්බර් පළවෙන්ද ගෙනාපු බදු සහ. එ පිටිපස්ස හිටියේ වියත්මගේ ඉස්සරහ පේලිය වාඩි වෙලා හිටපු ඒ කුප්‍රකට ව්‍යාපාරික පන්තිය. මේක සාහසිකා ආර්ථික අපරාධයක් සුදු කරපටි අපරාධයක් එකෙන් බැටකන්න වනේ අපේ රටට වගවීමේ මූල ධර්මය ශේෂ්ඨාධිකරණය ගෙනාව පාස්කු ප්‍රහාරය වෙලාවේ ඒ මූල ධර්මය මහා බැංකුවටත් අනිවාර්යෙන්ම බලාත්මක කළ යුතුමයි නැත්තං කබ්‍රාල් වර්ගේ ලක්ෂ්මන් වර්ගේ අඩ්‍යුන් මහෙන්ද්‍රන් වර්ගේ ජයසුන්දර වර්ගේ ආර්ථික අපරාධකරුවන්ට රට ගිලගන්න පුළුවන්. පැරණි ක්‍රමවේද අනුගමනය කරනවාද නැතිනම් අලුත් ක්‍රමවේද ඔස්සේ ලෝකයත් සමඟ ඉදිරියට යනවාද යන්න තීරණය කරන ලෙසට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. IMF සහනය ඇතිව වසර හතරකින් ආර්ථික ස්ථාවර කිරීමෙන් අනතුරුව එම තීරණ ගත හැකි බවද ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළා. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ එකසිය තිස් පස් වැනි වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානොත්සවය අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා. ඒ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විද්‍යාලය වෙත පැමිණි ජනාධිපතිවරයා විද්‍යාලීය පෝතක බාලදක්ෂ ආචාර හා බාලදක්ෂයන්ගේ සම්මාන මුරයකින් ජනාධිපතිවරයා පිළිගනු ලැබවා. ඉනතුරුව විද්‍යාලයේ ස්ථාපිත කර ඇති රණවිරු ස්මාරකයට පුෂ්පෝපහර දැක්වීමද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සුරතින් සිදු වුණ. ති මෙතන හැම ක්‍රමවේදයක්ම ඇත්ත වසයම ක්‍රියා විරහිත වුණා. ඒ ක්‍රමවේදය දැන් IMF ආධාර ඇතුව අපි ඉදිරියට යනවා. අපි ඉදිරියට යන්න රටත් දියුණු කරන්න නම් අපි බංකොල්ලොත් රටක් හැටියට ඒ ආධාර අරගෙන තමයි ඉදිරියට යන්නේ ආර්ථිකය ස්ථාවරය කරන්න. ඒත් ඒක විතරක් මදි. ඒ අවුරුදු 4න් පස්සේ අපි ඇති කරන්නේ මොන සමාජයක්ද? අපි පරණ ක්‍රමයට යනවද? අලුතෙන් හිතනවද? අන්න ඒකයි අපි හැම එක්කෙනාටම තියෙන කාරණේ. අපේ නිදහසෙන් පස්සේ අපි නිදහස් අධ්‍යාපන ඇති කරා, නිදහස් සෞඛ්‍ය ඇති කරා, මහවැළිය ඇති කරා, වෙළඳ කලාප ඇති කරා. ඒත් අපි මේවා කරන ගමන් සම්පූර්ණ ආර්ථික දියුණුවක් අපි ඇති කරන යුද්ධය නිසාත් යුද්ධයෙන් පස්සෙත් අපි එක තැන හිටිය. අනික් රටවල් අපිට වඩා ඉස්සරහ ඉදිරියට ගිය බංගලදේශ ගියා තායිලන්තය ගියා අනික් ඉන්දොනීසියාව ගිය අපි එක තැන හිටිය. ඒ නිසා තමයි අපි අද මේ තත්ත්ව ඉන්නේ. මේ සියලු දෙනාම දන්නවා ආජිත අපට සින්දුව. අපි එක තැන ඉන්නේ ලෝකය අපි පසු කර යන්නේ. අන්න ඒකයි අපිට දැන් සිදුවන්නේ. දැන් අපේ අනාගතයේ තියෙන එක තැන ඉඳලාද නැත්තම් ලෝකේ අපිත් ඉදිරියට යනවාද මේ ගමනේ? IMF එකකතා අතර රට සංවර්ධනය කිරීමේ යෝජනා නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කොළඹදී ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්. අර ගිලන මිනිහෙට දාපු කඹයක් එල්ලිලා ගොඩෙන්. එච්චරයි. IMF එකත් එක්ක එකඟ වෙච්ච කාරණාවේදී දේවල් පහක් ගැන තමයි මූලික අවධානය යොමු වෙන්නේ. කොහොමද රටේ රාජ්‍ය මූල්‍ය తত্ত্বය නැවත ශක්තිමත් කරන්නේ? අපි බංකොලොත් වෙලා ඉන්න නිසා අපිට ණය ගවා ගන්න බැරි නිසා ගෙවන්න තියෙන ණය කොහොමද ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගන්නේ? මේ රටේ උද්ධමනය කොහොමද අපි පාලනය කරගන්න. ලංකාවේ මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායිවත් කොහොමද තියාගන්න. දූෂණ වංශාවට තියෙන අවධානම කොහොමද අඩු කරගන්න කිය. මේක තමයි මූලික කාරණා මේ IMF එකත් එක තියෙන. නමුත් මේක ඇතුලේ නෑ අපි කොහොමද රට සංවර්ධනය කරගන්න. අපි හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ IMF එකෙන් මොකක්ද කරන්නේ IMF එකට එහා ගිහිල්ලා ජනමතයත් එක්ක බාරගන්න රජයකට මොකක්ද කරන්න සිද්ධ වෙන්නකෙන්. සෑහෙන වැඩකොටසක් ඉදිරියේදී කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒකට ජනමතයක් අවශ්‍ය වෙනවා. රුපියල් බිලියන දහයක් වෙන් කරනක මහලොකු දෙයක් නෙමෙයි ඡන්දෙ තියන්නේ. පාස්කු නඩුවෙන් තමාට ගෙවීමට නියෝග කළ රුපියල් කෝටි 10ක වන්දිය ගෙවීමට තමාට ඇත්තේ තවත් මාස 3ක කාලයක් පමණක් බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා. තමා හිත මිතුරන්ගෙන් ඉල්ලමින් එම මුදල සොයාගනිමින් සිටින බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ. ඒ බද්දේගම ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී. ලෝකයේ දිනාගෙන මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කරලා මේ රට හොඳ රටක් බවට පත් කරගෙන යනකොට තමයි ඔය පාස්කු ප්‍රහාරය ඇවිල්ලා මාව නැත්තටම නැති කරලා දාලා ඊයේ පෙරේ ගෙවන්න සිද්ධ වුණේ. හැබැයි තමුන්නාන්සේ දන්නවා නඩු තීන්දුවේ බොහොම පැහැදිලිව කියලා තිබෙනවා මේ පාස්තු ප්‍රහාරය පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාට කිසිදු ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් දන්නවා නැත. එහෙමනම් ඒකට කෝටි 10ක් වන්දි ගෙවන්න සිද්ධ වුණේ. දඩයක් නෙවෙයි වන්දියක්. ඇයි ඒ ගෙවන්න සිද්ධ වුණේ? නඩු තීන්දුවේ බොහොම පැහැදිලිව කියලා කියනවා ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරනු ලබන නිලධාරියෙකු බරපතල වැරද්දක් කළොත් ඒ බරපතල වැරද්දට ජනාධිපතිවරයාද වගකීම් යුත්තේ කියලා. අන්නේ ඒ උන තමයි මට කෝටි 10ක් ගෙවන්න සිද්ධ වුනේ. මම හොරකම් කළත් නෑ, මම බෝම්බ ගැව්වෙත් නෑ, මම සාහරන් එක්ක සම්බන්ධකම් පැවැත්වෙත් නෑ. මම දැන් මේ දවස්වල කෝටි 10 එකතු කරනවා මගේ හිතවතුන්ගේ පුළුවන් අයගේ මට කීය කීය හරි දෙන්න නැත්නම් මට 6 මාසයයි දීලා තියෙන්නේ දැන් 3 මාසයක් කියලා තව 3 මාසයයි තියෙන්නේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති අවසන් යළිත් හමුවෙමු දහවල් 12ට මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති සමකෙන් ඔබට සුවදායි වාසනාවන්ත දිනයක්